musicumeu ne nur temas pri esperantigi cantoin, o fari novain cantoin en esperanto. Ni anca ucelas helpi disconigi cium bonan musicon en esperanto. Racconto pri via chatata e speranta i cantoi. Commento sube por proponi cantoi. O fac donu la commento in cui proponas canton se vi chatas la proponitan. La sola condicio? Ci esto en esperanto neniu alia limo. Aina stilo bonas. Ne gravas ĉu ĝi estas originalo aŭ adaptaĵo. Vi rajtas proponi kelkajn kantojn kaj voĉdoni multajn aliajn. Ni preparos kompilon kaj ludliston por la plej voĉdonitaj. Post du semajnoj ni kalkulos. Se vi ne proponas iom, ni trovos min, kai metos mielon en viain orelain. <laughs> Muah!